я как Сундра И грибы я под раз Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил Аллегория не съедены будут эти пираты Моя дикая Кассандра И грибы я под раз Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил Аллегория не съедены будут эти пираты Мари, критика, накормленные веда моя Я ее ты на сунгере души кидала мне любима Так и знай, а вернуты на мира Димы, не храним образа базы Thank you.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 banana, be banana, be, be, be quiet. होता है क्या होता है ये सिर्फ नाम नहीं ब्रांडेड ब्रांड एवरीबॉडी से फ्री फायर दिया चलाना मेरा काम है पक्षी वालों को हराना फ्री फायर मेरा नाम है एवरीबॉडी Quiet! Double kill!